ዋትስአፕ ዩቲዩብ እንግዲህ እንደምናላችሁ ዛሬ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም ነው የምንገኘው። ዛሬ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ብዬ ነበር፣ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ አብራችሁ ነው የምትሉት። ይመቻችሁ። ፒስ የመጀመሪያው አናዶግ ስልክ ሲያምር ከምር ይሄ መጽሐፍ ያወቃችሁት እንደውም እንትን የሚጻፍበት እንደውም ኦልድ ሙቪዎች ላይ ምናምን አይታችሁት ከሆነ የድሮ ፊልሞች ላይ ሲያምር Kandil'le mi çekeceğim?

ይገባሉ። እንደውም እኔ ተከፍሎ ነው ምሳሌ የሚገባው ይሆናል። አይታችሁታል፣ እርግጠኛ ነኝ። ወታደሩን ምናምን አይታችሁታል ይመስለኛል። በጣም እርግጥ ወታደሩን አሳያችኋለሁ። ልክ ስጠጋ ወደዚህ ሄደ። ይሄ ደግሞ እንትን ነው የእንትን ነው ይሄ ነዳጅ ነገር መሰለኝ ነው ነዳጅ ነገር ማዕድን ማውጫ ቦታ ነው። ይሄኛው ደግሞ 出去走走。 በመብዛት ምክንያት ኤዲት ምናምን እንዳይበዛብኝ ዛሬውኑ ኤዲት አድርጌ ዛሬውኑ ስለምለቀው ኤዲቲንግ ምናምን እንዳይበዛብኝ እንትን ብዬ ነው። ሌሎቹም ደግሞ እንጎበኛለን። እዚህ ጋር ምን እንዳየው አታሙ። ከምር እዚህ ጋር ምን እንዳየው አታሙ። ፕሌይ ጫጫታ ይኖራል፣ ድምፄ ሊያሰማችሁ ይችላል። ግን አሁን ወደ ላይ መጨረሻ ፍሎር እየወጣ ነው። ወደ መጨረሻ ፍሎር እየወጣ ነው። እኔው እኔው እኔው እኔው Thank ያየሁት ቪዲዮ ልበ ብርሃኖች የተሰራ ስቲክ ማለት ነው። ቪዲዮ አንቀርጽም። መቼ ነገ ምናምን ዛሬ ማታ ኤዲት ተደርጎ ፖስት የሚደረግ ቪዲዮ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ይመቻችሁ።